चलिए आज हम सुनते हैं कॉकरोचों की बातें <laughs> या भारत माता तुझे कुछ नहीं आता डोंट एंग्री मी मेरे लोग टेंशन लेने का नहीं टेंशन देने का